Naam, tukisonga mbele ni kwa mkutano ulioandaliwa katika shule ya upili ya wasichana ya Mukumu kujadiliana na wazazi siku wanafunzi kurejea shuleni iliweza tibuka, wazazi wakikosa kukubaliana na serikali ya ni lini chakula kilichoko kwenye gala kitaharibiwa, wazazi wakitaka kuweza shuhudiwa hilo likiweza fanyika, kinyume na serikali iliyodai kuwa kuna masharti ambayo lazima yafuatwe kabla ya chakula hicho kuweza kuchomwa. Brenda Wawire na taarifa hii. Ndivyo hali ilivyokuwa katika shule ya wasichana ya Mkumu. Wazazi na viongozi waliokuwa wamefika kuafiki tarehe wanafunzi hao kurejea shuleni wakilazimika kimbilia maisha yao na mkutano kutamatika visivyo. Balaa ilizuka wakati mshirikisho wa serikali eneo la Magharibi Rungu mashare aliitaka shule kufunguliwa kuanzia tarehe mbili mwezi Mei, wazazi ambao hawakuridhishwa na matayarisho wakitaka chakula ambacho kingali kwenye gala kuchomwa mbele yao, swali so, lililopingwa na mashare na kuzua hali ya sintofahamu mkutanoni. So, hey, Mike, we commissioner with due respect, respect this, this parent. No. You must listen to the voice of this so voice ya wazazi wamesema tuharibu sahihi Ja tumesema tumesema iwezekani. That's a fact. Halo wazazi, halo With due respect, yes. commissioner must listen to the parents. We are you Hawa to scare uchungu. Yes. So we must have a way. These are the parents. Nimewambia We must be sensitive to them. Yes. Yeah. We are the ones. Because we are the ones. Macharia alisisitiza kufunguliwa kwa shule hiyo kwa hatua kuanzia wiki lijalo na kuweka wazi mpangilio aliowafiki kama kamati. Ile kupendekezana, tuna hiyo kamati iko hapo, na tumeambia cabinet secretary wa education na cabinet secretary wa health kwamba tumependekeza tarehe mbili candidates wakuja waanze kusoma for the formers. Tarehe sita usilete mtoto kama utaki, kama utaki usilete. Kama utaki lakini ukisema uleti, mzazi mwingine wenye hata kuleta ataleta tu. Halafu tumesema form 3 nao watakuja tarehe nne, tukasema form 2 wakuja tarehe sita, tukasema form 1 wakuja tarehe nane. Sikizeni tu, tunafuata njia. Viongozi akiwemo seneta wa Kakamega Boni Halwale na mwakilishi wa kinamama Elsie Mhanda wameunga takwa la wazazi la kutaka chakula hicho kuharibiwa mbele ya umma kabla ya wanafunzi kurejea shuleni. Watoto watarudi mkumu kama mambo ya maji tumefix imeisha. Number two, in the store tuko na maharakwe, tuko na mchele, tuko na mahindi and listen to me because I'm properly informed, the stock in the store now is worth 6.4 million. 6.4 million. So hii kisungu yote unasikia barua ya daktari nini kotini, wanapanga vile wanataka kuokoa 6.4 million. We are either destroying the cereals now or we are not opening the school. Before our children go mpaka tuwe tumechoma hiyo chakula. Si tumesema hivyo? And parents tumekubaliana tuende kuona hiyo chakula. Mimi pia nilikuwa nasema tuchome saa hii. Wazazi aidha walionekana kutoridhishwa na matayarisho yaliyofanywa na kutaka usimamizi wa shule hiyo kujizatiti. I thought the voice of reason comes from the church you are the sponsors of this school. When all these things were happening, were we asleep or were we not visiting this school? Or a special branch officer. Unaweza kuingia tu hapa bila hata principal kujua. That is your work. Sasa wewe bado unakaa kwa ofisi na sisi tunalia watoto wetu. Kile tunahitaji ni accountability na tukue gatekeepers kwa kazi yako. Brenda Wawire, West TV, kutoka shule ya wasichana ya Mkumu, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega.